2021 is jouw jaar. Ben jij klaar voor de volgende stap? Meer focus? Echt werken vanuit je passie? Je why? Sta dan in je kracht en zet je charisma aan. Met To Master Your Body is To Master Your Mind. Ik ben Sean van Engelen. Wil je meer weten? Meld je dan gauw aan. Tot vrijdag!